коли я записувався, я думав, що можна викласти за такий короткий термін. А виявляється, що можна, можна за допомогою практики і за допомогою е, ну, теорії і практики одночасно е, вкласти такі знання, які от е, бувають і за роки студентам викладаються. Викладач е, дуже е, ну, вона гарно вклад... ну, виклад... викладає і гарно дуже е, доходчиво роз'яснює. Е, тим більше, що мені сподобалося, що до кожного він має як індивідуальний підхід, і кожному він е, е, ну, викла... е, ну, викладач. Е, Працює, е, не відмовляє ні в чому, ніякому питанні.